वो किसी और की बाहों में सोते हैं हम गलियों में भटकते फिरते हैं वो समंदर किनारों पे रोते हैं के लिए हम रोते हैं वो किसी और मुझके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं कदर या जफा उनकी हर दिन लगाने गोते हैं